Et salut abonnés, bienvenue cette nouvelle vidéo. Donc, euh, comme vous le voyez, nous sommes en voiture, le soleil est même pas encore levé, ce feignant. <laughs> et on part euh, avec eux, normalement, si tout se passe bien, sur une nouvelle cache, et si tout se passe bien, sur un FTF. Voilà. Donc, euh, le temps n'est pas avec nous, hein, il pleut. Donc ça, c'est la réponse principale à pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment en extérieur. Il pleut maintenant depuis Oh, une bonne semaine. Euh, ah, deux semaines. Deux semaines. Je suis rentré d'Evreux, il pleut. Ouais, Normandie, il a ramené la pluie à la maison. C'est pas moi qui le dis. Hein. Euh, ça, c'est greux. Moi, je, je n'ose pas. Maintenant que je connais les Normands, je n'ose pas. <laughs> bon, allez, on se retrouve au PZ. Alors, euh, petit aparté pour ma maman qui je sais regarde la chaîne Si aujourd'hui je ne suis pas couvert alors qu'il pleut euh, C'est pas parce que je veux pas ou je veux t'énerver C'est simplement parce que bah, j'ai oublié mon menton en partant Angélique y a pensé aussi hein, mais moi non pas au mien Voilà, ceci étant dit nous allons chercher la cache mais c'est pour t'énerver quand même <laughs> Alors on voit quelque chose de suspect Hop Alors le sous-bois sous la pluie c'est fort agréable Est-ce que... Oui Ouh une C'est une grosse boîte Alors. Ah ouais, là c'est. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau Qu'est-ce qu'il y a de beau Alors, est-ce qu'il y a un système Alors, qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu vois quelque chose étudiant Ça, c'est il y avait des chiffres dans l'indice. Ouais, alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais nous mettre... Je vais accrocher la caméra quelque part, et puis on va essayer de trouver ça. Donc après observation, on a trouvé en dessous une petite notice. Je mettrai peut-être la photo ici, mais voilà, dans tous les cas, ça nous dit qu'il faut qu'on dégage les plaques sur les côtés pour trouver, de ce que j'ai compris, des billes qui enlèvent une bille, qui poussent une bille, et à force de pousser la bille avec un chiffre précis, on obtient la cache. J'ai pas du tout compris ça. Moi non plus, mais on va, on va y arriver. <laughs> alors, ah oui, alors, ça se lève. Ah, ah Ok, j'ai les billes. Alors moi j'ai des trous et j'ai des chiffres. J'ai le chiffre 1. Ah voilà, c'était ça les amis. Alors t'as un chiffre 1. J'ai 1, 2, 3. 2, 3, ok. Euh, alors attends, il y avait des indices, effectivement. Ouais. Donc on a des chiffres, avec euh, trois, trous, trous de chaque côté. Euh, moi j'ai 4, 5, 6. Et toi tu as 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc dans l'indice, on a 1 égale 39, 2 égale 24 et 3 égale 17. Et c'est là que le doute s'installe. <laughs> c'est trop tôt le matin euh, alors, la 1, 39. La 2, 24. Hop, attends, attends, doucement. On a fait tomber 2 là. Alors, je remets au fur et à mesure, moi. Donc 2. Et là, je t'ai dit combien Combien de lignes 1 égale 29. vas-y. Alors, Encore. One En fait, il y a trois circuits de billes. Donc ça se trouve, la cache est dans l'un des trois. Euh, si on pense avoir trouvé, il faut compter le nombre de billes qu'on fait sortir en boucle donc par exemple sur le circuit 1 c'est 39. Euh, Je mettrai certainement un bip sur ce numéro. <laughs> Euh, la 2 c'est un autre chiffre. Et le circuit 3 c'est un autre chiffre. On va essayer. Donc là ce serait 24. Donc on compte bien. Allez. Je pense que c'est compté euh, avec Ah, le circuit n'est pas le même. non. 2. Ah. 4. Pendant ce temps, à Veracruz... Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Aha Attends, parce que ça se trouve on danse, mais euh, c'est un leurre. Non, c'est ça. Ça ressemble à un notebook. Je vous ai eu. Oui j'ai un stylo, bien sûr. C'est le logbook. Eh. On est FTF. <laughs> Allez, petit clin d'œil à Joshua. Allez. ouais. <laughs> Alors. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on va noter co FTF en euh, Non, ça c'est sur le en gras, voilà. <laughs> En gras. Parce que ton stylo il fait le gras. Mon stylo il fait le gras. <laughs> Donc voilà, petite cage plutôt sympathique, euh, même bien sympathique. Une petite technique, ça fait plaisir, parce que dans la région, on a beaucoup de petits pots posés derrière des, troncs, au pied, derrière, au pied, derrière. Et euh, dans le lierre. <laughs> ça c'est ma spécialité, ça c'est. <laughs> Mais voilà, ça change en fait des, parcours et des boucles. Et euh, voilà, ça met une, alternance, on va dire, ça nous permet de, changer. Ouais, c'est un poseur qui fait principalement des techniques. Ouais, il fait que ça en fait, et ça c'est plutôt sympa. On a Fait... Euh, ouais, continue. Oh, je sais que tu te reconnaîtras. <laughs> <laughs> Mais euh, non, celle-là vraiment sympa. Euh, dans la région, je crois que c'est la seule que j'ai vue comme ça. nous, on a pour projet d'en faire une avec des billes, mais qui sera pas dans le même système, donc ça tombe bien. On se complétera en fait. Voilà, donc ben, on vous dit à bientôt. On va rentrer parce qu'en fait, ça se voit, heureusement qu'il y a les arbres, il pleut de plus en plus. On va rentrer prendre notre petit déjeuner. Et puis je vous dis à très vite les jeux abonnés. Ciao ciao, Si toi aussi tu désires euh, ne pas louper de cage, de sortie, etc., abonne-toi en cliquant sur ces deux petites billes, ici, là, voilà. <laughs> ici, ouais. Vas-y. Vas-y, clique. Tu peux le faire. Allez, tu cliques. Voilà. bah tu vois, je t'avais dit que t'allais t'enrhumer. ダメ